Elegida uno de los mejores destinos costeros de Europa en 2014, Donosti ofrece un recorrido para desconectar y relajarse a pie de playa entre el famoso Peine del Viento y el Parque de Alderriede. Comenzamos en el Peine del Viento, donde se pueden contemplar las famosas esculturas de Eduardo Chillida y los géiseres artificiales que aparecen cuando hay oleaje para avanzar por la costa alrededor de la playa de Ondarreta. Llegamos así al Palacio de Miramar para ver las vistas de toda la bahía en solitario o en pareja. Continuamos por el túnel para pasear con vistas a la playa de la Concha, una de las playas urbanas más famosas con casi kilómetro y medio de longitud. Incluso se puede usar alguno de los accesos a la playa para continuar el paseo por la orilla hasta llegar al centro de talasoterapia La Perla, donde disfrutar de un tratamiento individual relajante de hora y media que incluye un baño de algas y un masaje hawaiano. Nos dirigimos ahora hacia el parque de Alder Dieder por el paseo, lugar también frecuentado por ciclistas y corredores. Ya en el parque nos encontramos con una escultura dedicada al Quijote y Sancho Panza, así como jardines donde relajarse junto al famoso tío vivo.